Wadi ni Danito iliniuma jisulinyima opportunity because I was not a man of dignity kata because I lack equality ili accept like a man of integrity majibu zako katisha moyo ila ni nilijikaza moyo nikakuambia ukweli wangu moyo kwa urembo wako leo teka moyo sana, kweli ulinipendeza sana, ila fursa ulininyima. Nilikukatia hukukatika, nilikupenda hukupendeka, nilikukufia nikafufuka, kaburi la penzi ulinizika. Niache nipunguze mawazo, nilewe bila kikwazo, ili maisha yangu iwe kama mwanzo.